السلام علیکم میرا نام ہے محمد دانشر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ یوٹیوب کی ویڈیو کے بیک لنک بہت ہی آسانی سے کیسے بنا سکتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو کے بیک لنک بنانا بہت زیادہ ہی آسان ہے اس کے لیے آپ کو یوٹیوب کی جو بیک لنک ہیں وہ جنریٹ بھی ہو جاتے ہیں اور خود سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود سے بھی ہو جاتے ہیں بیک لنک میں بھی آپ کو بتاتا ہوں بیک لنک اصل میں ہوتا کیا ہے ہم نے اپنے یو آر ایل کا لنک کو کاپی کرنا ہے اور کسی دوسرے کے یا کمنٹ میں دے دینا ہے یا پھر اس کی ویب سائٹ کے بیک میں وہ اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے کہ شیئر کر کے یا فیس بک پہ دے سکتے ہیں فیس بک پہ پوسٹ ٹیوٹر وغیرہ پہ ریڈٹ پہ اور اس طرح کے بہت سی مختلف سائٹس ہیں جہاں پہ ہم اپنا لنک شیئر کرتے ہیں اور زیادہ تر ہم انہیں ویب سائٹ کے کمنٹ میں جا کے اسے شیئر کرتے ہیں اپنا ایک لنک وہ تقریباً فورٹی فورٹی ایٹ ہارس تک ہی وہ ویریفائڈ ہو جاتا ہے ہمارا اس سے یعنی کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا ایک بیک لنک کریٹ ہو چکا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یوٹیوب کے بیک لنکس بہت ہی آسانی سے کیسے کریٹ کیے جاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے یوٹیوب کا جو بھی چینل ہے یا ویڈیو ہے کچھ بھی ہے آپ نے اپنے یوٹیوب کے چینل کی کوئی بھی ویڈیو اگر آپ ٹاپک اٹھانا چاہ رہے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں مثلا یہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ویڈیو کے بیک لنک کریٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس یہ پہلی ویڈیو ہے how to bitcoin cloud mining تو میں چاہتا ہوں اس کے میں بیک لنک تیار کروں تاکہ یہ میری ویڈیو تھوڑی سی رینکنگ میں آ جائے میں اس کا یو آر ایل جو ہے یہ والا یہ والا یو آر ایل یہاں سے کاپی کر لوں گا یہاں میں آتا ہوں گوگل میں جاتا ہوں یہاں پہ میں لکھوں گا یوٹیوب بیک لنک صرف یوٹیوب بیک لنک لکھوں گا یہ دیکھو یہاں پہ ماس پنگ ڈاٹ کام یوٹیوب یہ اس کا ہے back link dot com YouTube rank یعنی کہ بہت سی مختلف سائٹس آپ کو شو کر رہا ہے یہاں پہ کہ ہم یو ٹیوب کے بیک لنک کیسے کریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پہلا پہلا یہ رنگ جنریٹر ہے یہ بہت زبردست ہے ماس پنگ تو یہاں پہ میں اسے رائٹ کلک کرتا ہوں یعنی کہ نیو ٹیپ پہ اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے آپ کو یہ دیکھا یہاں پہ انہوں نے اپنی انٹرکشن بھی بتائی ہوئی ہے کہ یہ اپنے آپ نے صرف ویڈیو کا U R L I D دینا ہے اپنی ویڈیو کا تو یہ یوٹیوب آئی ڈی میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور اس کے بعد اس ویڈیو پہ یہاں پر آ کے یعنی کہ آئی ڈی یوٹیوب اس کے بعد جو میرا کی ورڈ ہوگا میں یعنی کہ اپنے یہ ویڈیو کا مکمل کی ورڈ ہی کاپی کر لیتا ہوں جو مین کی ورڈ ہے وہ میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں کاپی کرنے کے بعد میں یہاں پر U R YouTube keyword پہ آ کر اس کو پیسٹ کرتا ہوں اب میں کتنے پچاس بیک لنک سو پانچ سو یا ہزار میں جاتا ہوں میں صرف پچاس بیک لنک بناؤں اپنے اس ویڈیو کے لیے یہ آٹومیٹک ہی پچاس جگہ پہ میرا لنک شیئر کر دے گا یا پھر ایمبیڈ کر دے گا بیک لنک تیار کر کے مجھے آسانی سے دے دے گا میں start put back linking back click کروں گا یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے صرف پچاس ویٹ کا آپشن بتایا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے میرے اس ویڈیو کے بیک لنک تیار کرنا شروع کر دیا ہے مختلف مختلف سائٹس پہ یہ جو اس پہ ہوگا اس میں تقریباً سات سو سے زائد سائٹس ہیں جہاں پہ یہ اپنے بیک لنک بنانے کی اجازت دیتا ہے وہ بھی فری میں ہم جتنے چاہیں ویڈیو کو اٹھا کے اس کے بیک لنک تیار کر سکتے ہیں اور یہ تقریباً تقریباً تقریباً سیونٹی ٹو ہارس تک یہ ہمارے بیک لنک کو ویریفائی کرتا ہے ہم اس پہ جتنے چاہیں لنک تو تیار کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف اور صرف ہمارے ان کی ورڈ پہ ہی بیک لنک تیار کرے گا جو کی ورڈ ہم نے ٹائٹل اور ٹیگز میں دیے ہوں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے اس چینل کو یہاں پر آ کے سبسکرائب بٹن پہ کلک کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا آپشن آتا ہے آپ نے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لینا ہے تھینکس فار واچ اللہ حافظ